todos apenas dizendo: Jesus, eis-me aqui, me ajuda a ajudar, envia-me a mim. Eu vou, ou eu dou, ou eu colaboro, ou eu dou suporte a quem pode ir. É um corpo, é um conjunto. E a Deus seja glória. É fácil.